А де шуруповертик? А, тут. Друзі, після того... Це Віка просто обрала. Після того, як я купив у Валери шуруповерт, у мене просто батареї вдома е, в хаті на зарядки. Я ним трошки вже і крутив нормально. Після ролика, як вийшов про шуруповерти, про те, як Валера подарив мені оцю сварку. Ось. Сварка хороша. ну, Ще от А до я її не тестував, ну, так пробував варити, хорошо варить. Зараз я думаю, якщо все дасть Бог нормально, все як ми плануємо, з понеділка почнемо з дядсаню вже е, починати займатися ангаром, тобто сварку дотестуємо. Також після цього ролика е, я заказав собі бензопилу тоже у Валери. Я планую, якби ще, що максимум, ну, мені не срочно, до літа заказати, це мені треба маятникову, ну, торцовку. Метал, квадрат е, уголок, квадрат трубу, тобто торцувати рівненько. А це що закажу собі ще торцовку, ну, з временем, не зразу. А поки я купив бензопилу. Бензопила мені треба, бо в мене дрова вже мої закінчуються, а і треба пиляти здоровий об'єм дров. А моя пилка в ремонті. А ту пилку, що я купляв у циганів, штілівську, хто повне, я е, її поміняв е, з дядь Сані, помінявся. Він мені другу дав, я йому дав свою штіль. Він її здав ремонт, забрав з ремонту, а це опять дзвон, опять віддав ремонт. Якісь задіри, опять, ну коротше, щось таке. І е, щось там пішло не так з тою пилкою. А ту, що він мені дав, я, вона теж в мене в ремонті. Ну, Вчора дзвонили, сказали, що ну, судя по всьому, карбюратор під заміну. Ну, Я взагалі е, хорошо, як є дві пилки. Одна поламалась, там, допустимо, друга роба, ну, к примеру. А це я заказав ще пилку собі в Валери. Цену, яку я віддав Крафттек. Ну, Написано Крафтек Германія. Понятно, що воно не не німецька, вона китайська, ну тим не менше. Зараз подивимося, що йде в асортименті і також скажу цену. Цену ми віддали за пилку 2600 гривень. Правильно я кажу вік? Да. 2600 гривень. І плюс за пересилку я заплатив. За цю посилку я заплатив 100 вартість доставки 165 гривень. Зараз будемо дивитися. Що мені понравилось, що тут комплектація. Бачите, в мене вже привичка, вже починаєш різати, зразу треба підточити, підігнати. Комплектація необична. Зараз глянемо, яка тут комплектація. Крафт Так. Оу. Оу. Ну, я ще не купляв пилку, де йде лійка. Я дивився в інтернеті, е, є лійка в наборі. Лієчка спеціальна. Пожалуйста. Ключики, мучики, бучики. Пожалуйста. Гаечки, отверточки, надфілюк. А, і сито. А, це... Ето, решето, укажу решето. Сито йди сюди в лійку. Ну. Де таке от? Я не зустрічав, я ще такої пилки не купляв. Дивіться. Лієчка, в лієчку і ситочку, щоб ніяка мусоринка не попала, не дай Бог. А, ще ще воно там саме зажалося. Таке як точно Германія тут а що, це все треба покрутити нам буде зараз. Зараз все розберемося. Ще й надфільок є підтачувати. Ідемо далі. Ідемо далі, це понятно. Тормоза. Все крафтек. Бутилочка мерочна. Скільки масла, скільки бензина, все є. І так сам апарат. Ого, таке якесь. Ух ти, яке, як е, якась іномарочка така. Пилка, як іномарочка. Все так солідно. Чик-чик, і подсосик є. І навіть написано видвинуть, задвинуть, стоп і включить. Пожалуйста. Це масло сюди заливати. Зараз зальємо масло, зальємо бензина. Протестуємо її. Бензин у мене намішаний вже є, зараз нальємо. І кришечка удобна з резиночкою. Різьба така якась це тут в кришці. Нестандартна, якась крупна. Дивіться, яка різьба. Якось, ну, знають, що меленька тут іде, а тут якась крупна різьба. І так удобно е, закручується. Ось, оп, і все. А тут теж така. Ага, теж якась крупна різьба. Попробуємо. Ого, бум-бум, аж гавкає. Далі, це ще не все. Гарантія. Бензопила. Дата продажу 17.01.2023. І якщо що случиться, можеш позвонити Валерію, і він е, не отморозиться, як везде. Та я не знаю, присилайте, хто його знає. Тобто він е, по-любому рішить питання, е, як обійти з ремонтом, або з заміною, або там ще щось. Людина не пропадає. Далі, це ще не все. В комплекті йде дві шини. Дві штуки. Крафт. Германія. Професіонал. Ось одна. А зараз йде зима і всім треба пилки. Друга. Це що йде в комплекті? За 2600 гривень. А дядь Саня заплатив за свою за ремонт, він мені казав, перший ремонт 1000 чи 650 чи 850. За ту штіль, що в мене її поміняв. Чехол іде. Ну, на цепу. І йде також два ципка. Два цепка до цих двох шин. Цепки теж крафт. Тек Германія. Пожалуйста. Де ви бачили? Так ну я не бачив. Може ви бачили, напишіть. Стас, я бачив, це обичне явлення. Я що не купляю, везде йде два цепка і дві шини. Якщо може так, то я... І лійка. Що? Лійка. І лійка, така, що ситочко ставиться. О, пожалуйста, ситочко. Ти диви взагалі, да? О. Это заливать сюда бензин. или <clears throat> масло, или сюда. Що тут дальше йде? Крафтековська інструкція. Все на нашому понятному українському языку І ну і коробка. Хороша крафтековська коробка. Воно Китай, друзі. Ну, понятно, що це Китай. Ну, приятний Китай. Дивіться, все є. Що мені треба обичному пользователю, ось як я в селі пиляю дрова, топлю дровами. Я топлю дровами, мене спрашували, ти топиш дровами, е, бо світ відключають чи газ. Ні, я топлю дровами вже годів, мабуть, скільки вік. Та 8, навіть. Годів 8 ми топимо дровами. Не знаю чого, колись коротше, перейшли на дрова якусь зиму, купив я дров, понравилось топити дровами і ми топимо е, тупо дровами. У нас два котла. Один газовий стоїть, один е, газовий і рядом в уголку стоїть дров'яний. Спочатку, як ми построїли дом, був тільки дров'яний. Першу зиму ми топили дровами. Потім я провів газ і топили все время газом. Ну, а котел той так і остався, все зареєстровано, все так і є. І виходить в нас два котла. І ми привикли топимо газом, ой, дров'яним. Дров'яним тепліше набагато, уютніше в домі. Ну і нам проще, ми привикли. Весною купив дров чи ранньою весною, потихоньку попиляв їх до зими, поцюкав, або сам порубав, або кого наняв, порубав. І все. І топиш. А ми а ми вдома, що нам тяжело підкинуть в котел, ходимо там раз у два часа підійшов, підкинув, на ніч заложив. Буває, ночі хтось стає там попісять чи ще щось потяжелей. Пішов до котла, кинув три дровини, сонний і далі пішов спати. Ну, к примеру, це є. Поэтому ми топимо не із-за того, що щось там відключають чи чогось не вистачає. Все є. Зараз, правда, світа нема. Зараз світ у нас в останнє час відключає з часу до 5. І от у нас зараз нема на даний момент світу. Світ то є, бо в нас генератор включений. Е, а так, до 5 ми знаємо, що світа не буде. Генератор в мене єдон. Е, чесно говоря, не нарадуюсь. Генератором дуже довольний, робить почти кожен день. Розход в генераторі, як я і казав, я вже вичитав, вичислив, вичитав. Є ось такий обичний режим у нього, що там вдома, зараз що включено, інтернет може яка лампочка, коли коли насос накачав воду в станцію. Ну і холодильник, да. І, е, уходить 500 грам у час. Якщо зараз якийсь там болгарка буде задіяна, чи якісь щось ще доповнительні нагрузки на нього, то буде розход трошки більше. Ми як різали і виключали світ, а ми різали, і, е, от, допустимо, обираємо поросенка і виключили світ, ми включали тут дуйчик то дуючи, звісно, воно розход був більше. Ну, Нам тут холодно було, включав, вона не встала, щоб ноги не мерзли. Ну, то я вже од'їхав. Коротше, зараз робить генератор. Е, все від генератора в нас. Так, ну все, ось отака пилка. Що Що тут ще? Включить, виключить, підкачати. Газулька. Газулька. Починаємо його збирати і будемо... Ой, і це якось це подножечка чи що. Серійний номер є, пожалуйста. СТ-22050-070. Крафтек СТ4000. Це сюди. Так що, друзі, кому із вас треба якісь інструменти, шуруповерти, електроінструмент, бензоінструмент, теж беріть у Валери. Я кажу, що мені осталось це. Це купити торцеву пилку. Ну, хай то я со временем уже куплю, бо і так розходи. Цепочки. Які тут йдуть цепки. Це хоч він. Та він. Цепки в нас йдуть теж на кожному зубочку якийсь маркер XWS. Що це таке, я не знаю. Ну, якщо на кожному зубочку вже є якась емблемка, то я думаю, вже воно буде цепок непоганий. Ну а там хто його знає. Зараз почну пилять нею, ну а я тут, як попиляю, то він трошки розтягнеться, його треба буде підтягувати. Ну, Я думаю, це всі знають. Также хтось скаже, а зачем ти постійно береш китайські інструменти? Візьми, допустимо, штілівську, там і е, настоящий штіль, пилку. Та я согласен, воно то так, ну вона ж стоїть, більш-менш, я думаю, зараз 1015-20. А, що пацан нам пиляв, ми нанімали, так. Да. 27 тисяч. Ну, а зараз може вже і 35. Ну так, да, може вже зараз і 35. Тобто дуже дорого. А що таке? Я 2600 і ту саму функцію. Так, да, він показував, як він пиляє Штілівською. Там, ну, звісно, не цієї. Він каже, це небо і земля. Я з ним согласен. Це те саме, що е, взяти Жигулі і взяти е, Тойоту. Ну це те саме. Понятно, що Тойота лучше. Ну Тойота скільки стоїть? Кожен її дозволив? Ні. А Жигулі кожен. Тому Жигулі купляють, їздять і радуються. Як я колись купив Запорожець собі перший, їздив, радувався. Я думав, що е, мені вже нічого в житті не треба. казав, да, мені і на всю життя хватить. Колись таке було. Один запорожець, другий, потім вже гулятко якесь. І так потихоньку-потихоньку. І і в мене було за все время 40 з чим-то машин. Так, все, все, тепер оцю крутим сюди. А, Це натягують цеп. Зараз я тут підкрутю, щоб вона попала туди у дирочку. Я заходив, дивився, по чому бензопили у нас. Саме дешево я знайшов Ой, а воно вже і не этот. А, все нормально, все воно этот, то я... Ой, Вася, Вася, що ж ти твориш? Василій Алібабайович. Так, отак. Забалакався з вами і почину чину запоров. Тепер треба вертати. О, есть гайки. Ой, ё-моё, опять. Бочину запоров. Надо ж эти зубчики. Оці эти поставити. Ось. Підцепи, зацепи. Чи як їх там. А де воно ставиться сюди? Все заново знімаємо. Ось сюди ставляться ці зацепи. Це якщо пилять, він, він. А так, щоб упиратися ж походу. Жун, жун. Да, сюди. Так, тут шестигранник. а Він є. Є в наборі шестигранник. А він... здоровий. А є і менше шестигранник. А. А я дивлюся, тут а звездочка. Думаю, а при чому шестигранник? А тут а є і звездочки. Пожалуйста. Ой. Ого. І не зірвеш. Ого, а воно хоч сюди ставиться. Та вроді би сюди. І жалко, вдруг як зірвеш зараз. Ого, зажато як. А що воно таке? Желізо? Чи яке? А, це желізо, да? Чи алюміній? То пластмаса. Так от у нас, щоб е, купити зараз бензопилку якусь саму-саму, ну, обичну, саму саму дешеву. Ну, готов 4 тисячі. Може там 3800, ну так, сама-сама дешева. А це я взяв у Валери 2600 і це не, я так розумію, не сама дешева. От і думайте і гадайте. Та я думаю, хто трошки в темі, той розуміє, які ціни, яке все. Ще й два ципка і дві шини. А що нам треба обичним? Щоб воно пиляло. Хай там не штіль, звісно, не супер-пупер. Ну, Хоча вона пилять не знаю. Я просто штілем нікого так особо і не пиляв. Бачив, що пиляють професіонали. Ну я ними не пиляв нікого. Мені кажеться, це найкраще. А так же воно вверх ставляться зубчики. Щоб попертися. Ну да. Тут ще верх ногами поставлю. В другу сторону буде упиратися. Так. Так, це сюди. У мене ще одна є. Е, сама-сама перша бензопила, який вже не знаю, годів, мабуть. 5, та які 5, мабуть, 7. Партнер. Тож вона робить все, ну там зірвалося, а тут, а де кріпиться цей стартер, ну цей дергавочка ця. І воно тут все кріплення е, вирвало, виходить, з м'ясом. І треба сам стартер оцей диргавочкою з оцією всім боковушкою. Треба десь знайти. А вона ж то старого образця. А, неправильно я поставив, да? Це ж є, я пиляю. Жун. Чи правильно? <laughs> Що короче, хер поймаєш правильно. Так, вверх зубчики, чи піти глянуть по старої там як. Уверх зубчики чи вниз, я вже і <laughs> запутався. Не пам'ятаю. от допустим, якщо я пиляю. От допустим, пиляю я. Головне, що вони зубчики. А чого вони? Щоб вони держали бревно. <laughs> Та ні. Ні, жир. А, може вниз, так. Щоб держало <laughs> точно. Та чесно не знаю. Таке вроді ви просте. Ну бачите, якщо не знаєш, понятно, що якщо б я зараз відео не знімав, я б пішов би глянув, а потім би вже ставив. А так знімаю відео, воно ж не будеш бігати. Опять будуть писати, Віка знає більше, ніж ти. Та я не знаю, я просто так подумала. Що, що, бревно? Ну, я бачила, як ти пиляєш. Та ні, ну це бред, мені кажеться, так воно не може бути. Ну то куди глянь. Ну зараз я ще попробую, типу, як я пиляю. Вроде бы просте, а уже должна ж бути інструкція там. Ставте. О! Ось же на ящику нарисовано. Зубчик. Терщить отак. А, все правильно, ось ну, отак. Ну, Та не бревно. Ось я допустим, пиляю. Уперся. А, правильно, ну і в, в этот, встромляється і держи, да. Ну не бревно воно держи, а пилку саму. Всі інструменти є, зв'язочки. Отак. Я согласен, що ресурс то в цих пилку пилок меньше, чем в этом, чем у німецьких там. Ну, і затрати. Можна накрилася, попиляла там год-два і нову купити, і не треба її робити. Ну, к примеру. Так, крафтек. Все, зв'язочки, тут а все подшипнички. Все як полагається. Опять новий. Заново одягаємо цепочок. Раз до вас. Цепок же ж отак, щоб пиляв. Прррр. Да, отак. Цепок сюди. Ой, так, оце сюди. Взагалі хорошо, як новеньке воно собираєш, зараз завів, пиляй зразу, радуйся. А як ото як почне, от он мені е, мозги виносить. Так, а що тут? Чого? Воно тут не попадає. О. Що ж ти? Так. Тут аж воно ще там, до... а, воно там не попало. Не видно. темно. Ну, я имею в виду, там темно, внутри в этом. О, вот так. Вот так. А це ось отак. Во. так. Вот все там воно поп... О, попало, да. Ага, все нормально. Все нормально, все отлично. Єсть, єсть. Тепер одіваємо оцю штучку. Боко, боковинку. Так, що тут у нас? Де в нас та? О. Отак. Трошки зажимаємо. Чи воно так і должно быть гуляюще якесь. Тепер підтягуємо сам. А, це тут підтягується збоку, а я щось привик, що тільки тут. А воно ж якщо тут все время забито. А тут збоку взагалі удобно. І глибока така. Ета. О, пожалуйста, зразу чик. Чик. Ще чуть-чуть, бо воно розтягне його зразу. Чик, чик. О. Все. Ну як удобно. Це вже все тут, мабуть, останні моделі. Последній з Магікан. Крафт. От вам і крафтек, бачите, все продумано, все вже, якщо невдобно було тут, де натягувати цеп, у мене везде воно було. что тут. и а? всегда забита опілками. А тут а, прям все сбоку, чтобы не напрягался, не шукал, А сразу Так, это сюда. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Так, есть, есть. є ось в зібраному виді. І дивіться, пилка в мене є, готова пиля і все. А шинка і доповнительний цепочок лежить на призапас. Допустимо, цей підтупився, цей поставив, цей на заточки. Так само шина і зносилась, поміняв. Рідну заводську крафтековську. Що тут написано? на нашому. Ланець на пилата. Це не на нашому, це на білоруському, мабуть. Режеться а не. А де ж наший? Українка. Пильна ціпь. Ну що, зібрали. Зараз буду набирати е, Бенз масло и будем пробовать запускать. Опять э, міняв, короче, розбирав, уже не став знімати. Ставте зубчиками, хто собі буде собирати зубчиками вверх. Бо я йшов і думав, це ж якщо я пиляю, я її упираю, виходить, саму пилку вверх, а пиляю вниз. Так що нікого не слухайте, як я тільки що послухав, а робіть, як знаєте. Бо я і поставив, виходить, правильно, а мене з толку збили. Не будемо тикати пальцями, хто це зробив, хто збив. Тобто Набираємо бензин. Беремо спеціальну лійку уже з ситом. І наливаємо. Бензин у мене вже розведений. Щоб хоч не переборщити. Опа. Якраз повненька. Отак сюди. Опа. Єсть. Тепер масло. Масло у мене залишилось те, що мені дарили до генератор. Я його залив. І в мене воно оставалось. І куди його? Я ж його не буду опять в генератор. Я купив туди 2 літра другого масла і міняю те, а це вже якби сюди залью, щоб. Щоб було все по феншую. Все нове, хай буде. О, опа. Повний. Так, есть такое дело. Тут тоже закручиваем. Я брав собі, я казав, кажу, Валера, тільки мені, щоб шинка була е, не дуже длинна. Мені длинна не треба. У мене дров таких здорових немає, я не пиляю. Ну такі обичні. І то, якщо дрова здорові, якщо, допустимо, куплю здорові, лучше я найму спеціаліста, він прийде із Професіональної пилки швидко мені попилять часа за півтора, да, десь так. за час. За час. За час КАМАЗ попиляв Штілівську і пішов. Взяв гроші і пішов. Так, ну все, що? Так. Тут все так. Підкачуємо, к примеру. О, пішов процес. Весь цей піптик накачало бензином. От. Все, подсос витягуємо. І йдемо на двір запускати. Друзі, що я вам і казав? Генератор пихтить собі під навісом. Е, в сухому місці все нормально. Іде дощ. Пробуємо. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Так, подсос я витягнув. Що, трошки раз, пару раз диркнуть. напряження, щоб Там гудить, тут гудить. Пиляє дуже-дуже легко. І то це я так е, не на весь газ і щоб берегти, бо вона ж обкатку не проходила, це так чуть-чуть жик, ну легенько-легенько. Ну взагалі, як не знаю, як наче ножом нашим трамантіновським по Сук і все. Тільки ножом хорошим, таким як у нас. На цьому ролик буду закінчувати. і запускаю, хай обкатується, підождивік не виключай. А ви не забувайте ставити хвостики вверх або вниз. Ну правда, якщо в поросятах хвостики вниз, це діарея. А якщо в них хороше настроєння, у них завжди хвостики вверх. Ну а ми запускаємо і хай робить. Все, всім пока!